그대로. Бүгін біз түркиядан келген делегация болып, ош университетінің rektörünü ziyaret қылдық. Бұл зияретті мақсадымыз бәрімізге ортақ тұлға имам сәраси қазіреттерінің жатқан жері өзгенде бір қатар жұмыстар бар олардың ішінде имам сәрасінің кітабының қырғыз тіліне аудару мәселесі тұр бұл кітап түрік тілінге аударылды біз ош университетінің жардымымен түркияден де ғалымдар қосылып осы кітепіне қырғыз тілінге аударып шығарма мақсадын алдымызға қоямыз